Mm, wat ik persoonlijk heb gedaan is op deze, uh, deze freesboor heb ik een verlenging gelast. En die verlenging komt van een stukje van een achterkant van een 9 mm boor. Eh, wat dit als eh, voordeel heeft is wanneer ik, wanneer ik gaten boor, heb ik de 9 mm heb ik voorgeboord. En dan kan ik deze er netjes insteken en dan zit ik altijd gecentreerd. En kan ik deze gaten, deze zes gaten, kan ik verder uitboren. Ditzelfde doe ik aan de binnenkant. Ja. Wat ik allereerst al, altijd doe is eerst de binnenkant boren en dan aan de buitenkant geef ik eigenlijk een kleine, een kleine touch. Dat ik, dat ik maar net even een halve millimeter erin ga, zodat ik de vorm van, van, de, voor, eh, van, de, van de vrees net in de boot heb geboord. Op het moment dat ik de, dan vervolgens de insert, dus deze met een hamer hier erin heb geslagen, kan ik hier aan de achterkant kan ik zien hoe ver hè, het schroefdraad eruit komt. Mocht het schroefdraad, mocht, het mocht, mocht de insert nog steeds eh, te hoog in, in de schoen zitten als het ware, kan ik vanaf, vanaf, vanaf deze zijde, vanaf de onderzijde, kan ik met een andere, waar ik dus niet deze uh, verlenging op heb gemaakt, kan ik hem verder tot de juiste diepte kan ik hem uitboren. Ik kan uiteraard niet meer deze van 9 mm gebruiken, omdat nu in dat gat van die 9 mm zit de insert.